Lietuvoje yra per pusę tūkstančio dvarų. Sovietmečiu šis unikalus paveldas buvo gerokai apleistas ir net sudarkytas. Dažnas dvaras tuksojo užmirštas, aptrupėjusiamis kolonomis, užkaltais lankais, buvo paverstas kolūkio ferma, mokykla ar ligoninė. Šiandien Lietuvos dvarai išgyvena savąjį renesansą. Nemažai jų išgražėję, restauruoti, rūpestingų šeimininkų prikelti naujam gyvenimui. Taujėnų dvaras Ukmergės rajone vienas iš privačiomis lėšomis restauruotų mūrinių galiūnų, kadais priklausiusių Radvilų giminiai. Iniciatyvos jį prikelti naujam gyvenimui, tarytum liaudės pasakoja, ėmėsi trys broliai Statskevičiai, dar 94-aisiais nusipirkę buvusią kolūkio kontorą. Tai jis atrodė vos ne taip kaip po karo, nei langų, nei durų, lauželiai kūrenosi, nes čia žmonės galėjo eiti daryti, ką nori, niokoti ir, ir tas vandalizmas buvo toksai begalinis. Gerą dešimtmetį pastatas tuksojo be paskirties. Nebuvo aišku, ką bus leidžiama daryti, nes visgi paskirtis istorinis architektūrinis objektas ir be abejo sunkiausia tai buvo surasti banką, kuris patikėtų tavimi, kad tu būtent e, tokį objektą sutvarkysi taip, kad jis naudą duos, nes dėja jokių Europos pinigų čia nėra. Statskevičiai nutarė milžinišką dvarą paversti švenčių vietą, nuomoti menes vestuvėms, konferencijoms, įkurti kavinę, teikti apgyvendinimo paslaugas. Šeima nuomet atsiraitoja rankovės, su didžiuliu užsidegimu ėmėsi dvaro restauravimo darbų. Be abejo, prieš tai labai pasidomėjom ir po Latvijos dvarus atkurtus jau važinėjom, ir istorijos žiūrėjom. Daugumą baldų šeimininkai atsigabeno iš Prancūzijos, atnaujino juos savo rankomis. Dvaro viduje daug autentikos neliko, nes viską buvo suniokoję sovietmečio remontai. Visi žino, kad tokių pastatų vertė priklauso nuo to, kiek autentiškumo išlikę, tai viduje autentiškumo nėra praktiškai, o išorėje va centrinis pagrindinis įėjimas, kolonos, virš kolonų va ta dalis, be nepošniausia dalis per kažkokį stebuklą išliko. Naujam gyvenimui, turėdami senąjį planą, šeimininkai pamažu prikėlė ir parką, neseniai ten įkurdino gyvūnų. Dvaras ir parkas sulaukė nemažai lankytojų, organizuojamos ekskursijos. Ir nors patys šeimininkai čia negyvena, džiaugiasi, kadais išdrysę leistis į dar nepatirtą nuotykį. Galima pasakyti, kad ir dvarui tai sėkmės projektas ir mums patiems, kuriem visi jau esam praktiškai e, pensijinių amžiaus, bet su noru čia važiuojam, randam tos veiklos. Turbūt nedaro e, Lietuvai tokie pastatai ir tokie parkai gėdos ir jeigu kartais mūsų vaikai paauginę anūkus ir neateis vietoj mūsų dirbti, tai manom, kad gal ir ta Lietuva jau bus tokia, kad neleis vėl tam dvarui pavirsti griuvėsiais.